Egunon, eh, Anita Lupe Peniz, hogoita masei urte ditut, uh, eh, lartzaldara niz, jortzez, eta hain izamon bizi. Uh, bi hauken ama niz, eta ofizioz erakaslea. eskuara erakasten dut, azparneko kolegio publikoan. Haute eskunde legislatiboa hauetan, ehatxe baien hautagaia izan izanen iz, laugarren boska ere muan. Uh, Iamendu hau nire militantziaren gauzamen bat da, e, eh, gaztedanik, militante abertzalean iz, eta hau eh, horren atal bat. Eh, aldi berean, be, neofizioaren bidez egiten dut Euskararen aldeko lan bat, eta e, kanpaina hau izanen da ere parada bat, hori luzamen baten emaiteko. Zendean eta nik ukandut Euskara nire aitetamen ganik, ni haurek aurrer transmititu diet, Baina argi dut egun uh, eskuarak neuri politiko eta lege gileak behar dituela babestua izaiteko eta bizi irauteko. Ara, bestalde batetik uh, eh, barnek aldean sortuan iz, barnek bizi eta uh, numait uh, bizitzeko autu hori egiten duten jenden uh, ordezkaria izan nahi nuke. Zeren gaur eguneko eh, politika edo logika liberalek, dena sosaren gainean oinahitzen duten logika horiek, ez dute autu hori erresten, eta gure erritipiak ari dira eh, zerbitzu uh, publikoz eta aktivitatez eta jendez ere husten. Orduan, uh, eh, kampaina untan nahi nuke barnek aldean bizitzeko nahikeria hori eta mm, hemen den dinamismo horren ordezkari izan. Ara, eta azkenik, be, behar ba beste zerbaitek ere uh, uh, pusatu nahu onartzera, ehatxe baieko autagai izaitea. Eta hori da eskualegian, eh, bake iraunkor baten bidean, be, birgune batean eh, girela. Eta joan den urgian, aieten Donostiako bake konferentzian parte hartzeko parada eta ohorea ukanuen. Eta uste dut, bizitzen dugun garai politikoaren dimentsioa, uh, eh, oartara beste hainbat bezala, eta ere uh, pisatu dutala horren bidez, be, momentu untan bakoitza engaiatzea eh, zer zonbat importantea den. Ara, beraz, uste dut momentu hau uh, ezkertiaren momentua dela, uh, abertzalen momentua dela, e EH baien uh, momentua da.